第四十五个技巧，发出一个以“啊”为结尾的字，静静的发出一个以“啊”为结尾的字，然后在“哈”里面毫无努力的那个自发性，那个着重点必须放在结尾的“啊”字。为什么？因为当这个“啊”的声音被发出来。 我们人的气是往外走的，不知道有没有观察过？每当我们呼气的时候，我们就比较宁静；每当我们吸气的时候，我们就比较紧张。因为出气的气是死亡，进来的气是生命。紧张是生命的一部分，而不是死亡的一部分。放松。 是死亡的一部分。死亡意味着全然的放松，生命无法完全放松。生命意味着紧张、努力，只有死亡是放松的。所以，每一个人都变得完全放松，他就是两者，在外在是活的，在内在是死的。我们可以从佛陀的脸上同时看到生命。 和死亡，那就是为什么会有那么多的宁静和镇定。他们是死亡的一部分。生命并不是放松。当我们晚上睡觉的时候，我们放松。那就是为什么古老的传统说，死亡跟睡觉是类似的。睡觉是暂时的死亡，而死亡是永远的睡觉。 那就是为什么夜晚能够使我们放松，它是呼气；早晨是吸气。所以，黑暗有很深的放松在它里面。那些害怕黑暗的人无法放松。在我们出生之前，我们处于黑暗之中；当生命结束，我们再度进入黑暗。黑暗是无限的。 而这个光和这个生命，只是它里面的一个片刻，一个波浪上升起来，然后就掉下去了。如果我们能够记住围绕着两端的家，我们将能够在此时此地放松。生命和死亡是存在的两面，进来的气是生命，出去的气是死亡，所以。 并不是我们在某一天才死，随着每一个呼吸，我们都在死。那就是为什么印度人以呼吸来计算生命，他们不是以年来计算生命。弹吹、瑜伽和所有古老的印度系统都用呼吸来计算生命。我们能够活多少个呼吸？所以他们说。 如果我们的呼吸很快，我们将会很快就死；如果我们的呼吸很慢，而且呼吸的间隔比较少，我们将会活得很长。事实上，随着每一个呼吸，我们诞生；随着每一个呼吸，我们在死。这个咒语，这个技巧，使用呼气来作为方法，作为媒介，来深入宁静。 它是一种死亡的方法。这个“啊”是有意义的，因为当我们说出“啊”，它完全使我们空掉，我们的整个呼吸都走出去了，没有什么东西留在里面，我们是完全空的、死的。有一个片刻，一个非常小的间隔，生命从我们身上走出去，我们是死的。 空的，这个空，如果我们了解，如果我们能觉知到它，将会完全改变我们。我们将会成为一个不同的人，然后我们将会知道很清楚，这个生命并不是我们的生命，这个死亡也不是我们的死亡。那么，我们将会知道某种超越进来的气和出去气的东西。 那就是关照的灵魂。当我们的气是空的，这个关照能够很容易就发生，因为生命已经消退了，随着它所有的紧张也都消退了。所以试试看，它是一个很美的方法。但是一般的过程，一般的习惯是强调吸气，我们从来不强调呼气。 请观察我们自己的呼吸，然后我们就会知道，我们将气带进来，但我们从来不呼气，我们只是吸。那个呼气是身体在做的，因为我们害怕死亡，那个原因就是这样。如果我们可以控制，那么我们一定根本不吸气。所以呼气。 被接受成必要的罪恶，但是基本上我们对呼气是没有兴趣的。不仅对呼吸是如此，这是我们对生命的整个态度。我们执着于每一样来到我们身上的东西，我们不想离开它。这就是头脑的吝啬。记住，在它里面隐含着很多事。如果我们遭受便秘之苦，这是基本的原因。 我们一直都是在吸气，从来不呼气。一个从来不呼气而只是吸气的头脑，将会受到便秘之苦。便秘是同样事情的另外一端，它无法呼出什么，它继续在累积。它是害怕的，那个恐惧存在，它只能累积。但是，任何累积的东西都会变成有毒的，所以。 事实上，死亡是一种纯化的过程，而生命是一种毒化的过程。这看起来好像是矛盾的。生命是一个毒化的过程，因为要生活，我们必须使用很多东西。当我们使用过它们，它们就变成毒素，它们被转化成毒素。我们将气吸进来，我们使用了氧气。 然后那些剩下来的东西变成毒素。它之所以是生命，只是因为氧气。但是我们已经使用了它，所以生命继续在每一样东西改成毒素。随着每一个呼吸，都会有这样的发生。出去的气类似死亡，它将毒气丢出去。当它走出去，每一件事情。 都在里面退潮。如果我们能够将整个气都丢出去，完全的丢出去，好让没有气停留在里面，我们就会碰触到一个宁静的点。那是当气在里面的时候，永远无法碰触到的。它就好像退潮和涨潮，随着每一个气生命的潮流来到我们身上。 随着每一个呼气，每一件事都退潮了，那个潮流已经走掉了，我们就只是一个空的海岸。这就是这个技巧所利用的，静静的发出以一个“啊”为结尾的字，强调那个呼气。我们可以利用它来做头脑的很多改变。当气完全呼出去的时候，向内看。 在吸进另外一个气之前，深入那个间隔，觉知内在的镇定和宁静。在那个片刻，我们就是一个佛。如果我们能够抓住那个片刻，我们就能够尝到佛陀所知道的。一旦它被知道了，我们就能够将这个尝到的滋味，从吸进的气和呼出的气分离出来。 然后那个气可以继续进去和出来，而我们可以停留在那个我们所知道的那个意识品质里，它一直都存在。一个人只要去发现它，当生命空掉的时候，要发现它是比较容易的。试试看，我们随时都可以尝试它，无论在我们乘坐公车。 或是要上班的时候，只要我们有时间，就发出像“啊”这样的声音，任何以“啊”为结尾的声音都可以。不知道各位是否观察过，每当我们是紧张的，我们就会叹气，然后我们就会觉得放松；或者每当我们很喜悦、非常高兴。 我们就会说出“哈”，所有的气都会被丢出去，然后我们会觉得内在有一种宁静，那是我们以前从来没有感觉的。试试看这个：每当觉得很好的时候，将气吸进去，然后看看我们会觉得怎么样。我们无法感觉到跟着那个“哈”而来的幸福感，它的来临。 正是因为气被呼出去，如果我们继续尝试它，会有什么样的事情发生？我们将会变得完全觉知到某种内在的东西，我们存在的自发性。